Teraz opowiem o wybranych zastosowaniach danych adresowych. Chyba najczęstszą funkcją, jaką jest, y, jest y, jaką wykorzystujemy, to jest lokalizacja obiektów. Tak? Chociażby chcieliśmy dotrzeć tutaj na tą, na tą konferencję, no to znaleźliśmy, gdzie, wyszukaliśmy czy na geoportalu, czy na Google Maps, czy na jakimś innym, y, w innym narzędziu, gdzie jest lokalizacja tego obiektu. Jeżeli było oczywiście poprawnie wprowadzona, no to trafiliśmy. Mimo, że była poprawnie wprowadzona, ja nie trafiłem, ale to chyba wynika z tego, że przegapiłem. Ewidencje ludności, dane adresowe, czyli te dane adresowe, które są, y, które są y, y, prowadzone przez gminę, prowadzone przy systemach informatycznych, mogą być wykorzystywane dla różnych celów, między innymi do weryfikacji poprawności adresu, tworzenia rejestru mieszkańców. Jak prowadzimy teraz pomoc dla gmin, czyli uzupełnienie tego adresu, y, uzupełnienie tych adresów, y, no to często zdarza się, często widzimy to, że na przykład y, adresy w ewidencji ludności, a adresy w aplikacji, a adresy w, w EMUA niekoniecznie ze sobą siedzą. Są rozbieżności. Jeżeli więc wyjdziemy od tego, że kluczowym jest rejestr MUA, tak, i tego się trzymamy, no to pozostałe te rejestry dostosowujemy do tego, aby zachować tą interoperacyjność pomiędzy tymi różnymi y, systemami. Na przykład y, przy pomocy analiz przestrzennych, y, mając punkty adresowe, mając lokalizację obszarów lokali wyborczych, jesteśmy w stanie przydzielić odpowiednie adresy do E, do właściwego lokalu. Dzięki takiej informacji, która może być opublikowana na stronie gminy, użytkownik, czyli obywatel, może w własny sposób e, sprawdzić, do jakiego lokalu wyborczego e, należy i gdzie, się, gdzie należy się mm, udać podczas jakichś tam wyborów. Również w gospodarce komunalnej ma duże zastosowanie poprawne dane adresowe. Takim przykładem może być na przykład wyznaczenie linii autobusowej e, i przystanków autobusowych na podstawie danych adresowych. Tylko trzeba oczywiście zaznaczyć e, jedną rzecz. Same dane adresowe XY jest cenną informacją, ale nie, też niepełną, ponieważ pod każdym adresem zazwyczaj jest pewne życie. Tak? Mieszka jedna bądź więcej osób, to już jest dodatkowa informacja. Ta informacja nie jest gromadzona w, e, w ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Także to w no, kwestii wyjaśnienia. E, tu widzimy e, analizę, która polega na tym, aby wykonać na podstawie analizy gęstości, czyli te obszary na czerwono wskazane, pokazują, w którym miejscu jest największe zagęszczenie. Można oczywiście byłoby wyznaczyć taką trasę bez, bez takiej analizy, ale o ile łatwiej zobaczcie Państwo, jeżeli wykonamy analizę gęstości, widzimy, gdzie jest największe skupisko adresów i w tym miejscu, w zależności od, y, i w tym miejscu możemy poprowadzić tą linię autobusową. Tak tutaj widać, widać na tym przykładzie, czyli te żółte kropeczki to jest nowa linia autobusowa, a y, fioletowe kropki jest to y, nowe przystanki autobusowe. To jest przykład, bo ten przykład można rozbudowywać jeszcze dodatkowe parametry, które mogą być wykorzystywane w, tej analizie, aby jeszcze precyzyjniej określić, e, e, określić lokalizację tej linii, lokalizację tych przystanków. Podobnie w Wydziale Oświaty, na przykład analiza, analiza rozmieszczenia dzieci w wieku szkolnym przy wyznaczaniu obwodów działania, działania szkół. Tak? I tu podobnie same dane adresowe z MUA nie powiedzą nam, ile jest na przykład dzieci w wieku, w wieku szkolnym pod konkretnym adresem. To jest dodatkowa informacja, którą należy pozyskać z innych, z innych rejestrów. Tutaj spójrzcie Państwo, znalazłem e, w internecie prezentację obwodów działania szkół i po lewej stronie mamy obwody szkół wylistowane, prawda? E, czy nie łatwiej byłoby przedstawić, znaczy, czy nie łatwiejsze jest w odbiorze dla mieszkańca ten przykład po prawej stronie, gdzie zlokalizuje swój adres i widzi, że na przykład on należy do rejonu szkoły numer 1 czy szkoły numer 2. Także jest to dodatkowa wartość dla e, czytelności tych, e, tych raportów, które są przeznaczone dla obywateli. Podobnie w gospodarce odpadami możemy, mając bazę, w której przechowujemy informacje na temat, e, pod jakim adresem, adresem została zawarta e, umowa na e, wywóz śmieci, możemy przeprowadzić szybkie analizy, sprawdzić, gdzie jeszcze nie zostały zawarte, tak, w jakiej lokalizacji zlokalizować. W gospodarce przestrzennej wydawanie wypisów, wyrysów z planu miejscowego, lokalizacja przestrzenna, lokalizacja wniosków, analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, to oczywiście jest możliwe, a jeżeli tą bazę będziemy sukcesywnie uzupełniać i taką bazę będziemy budować. Ale punktem wyjścia właśnie mogą być tutaj adresy, czyli te adresy z ewidencji miejscowości ulicy adresów, które są wzbogacane o dodatkowe informacje. Tu na przykład e, ta analiza pozwoliła zlokalizować nam punkty adresowe o statusie budynek naziemny, które znajdują się na terenach e, zieleni publicznej w miejscowym planie zagospodarowania. Czy to jest źle? Nie wiadomo, tak, ale szybko, dzięki takiej analizie mamy szybką informację, gdzie to jest i jakich obiektów dotyczy. I możemy wtedy odpowiednie e, kroki podejmować. W zarządzaniu kryzysowym jak najbardziej też e, dane adresowe są bardzo ważną informacją. Dane adresowe powiązane z danymi e, o ludności, tak? Takim przykładem, e, spójrzcie Państwo, jest mamy adresy, mamy strefy zagrożenia powodziowego, no i wynik analizy po prawej stronie pokazuje właśnie, które adresy znajdują się w jakiej strefie zagrożenia, tak? Jeżeli teraz mamy informację, kto tam mieszka, tak, ile mamy ludzi, to też możemy odpowiednio planować e, akcje ratunkowe. Kolejny przykład e, wykorzystania danych adresowych e, jest analiza gęstości dla, dla danych adresowych. Później wykonujemy reklasyfikację obszarów o największej gęstości punktów i to nam może posłużyć jako Punkt wyjścia do zaproponowania lokalizacji y, miejsc, miejsc ratunkowych. Tak? Na podstawie y, tej analizy możemy wskazać miejsca, ratun- y, gdzie jest największe zagęszczenie tych adresów i wyznaczenia obszarów, do których w, ramach, w razie jakiejś katastrofy ludzie mogą się udać. Oczywiście można by powiedzieć, y, po co robić ich sześć, można zrobić jeden punkt po środku gminy, dać bufor 10 km i już. I koniec. Ale wtedy te 10 km taki mieszkaniec musi pokonać, także to też nie jest optymalne. Dane adresowe są wykorzystywane też w różnego rodzaju służbach e, na potrzeby statystyki, na potrzeby e, ratownictwa medycznego, straży pożarnej, e, na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego. Powiem teraz krótko o, o tym, w jaki sposób uniwersalny moduł mapowy, który jest pewien zestaw narzędzi wspierających działania właśnie tych służb jest wykorzystywany, mm, na przykład w straży pożarnej czy w policji. Y, uniwersalny moduł mapowy umożliwia, wyświetla nam kompozycję mapową, y, umożliwia wyszukiwanie lokalizacji, wyszukiwanie tras, obszarów, nawigowanie i to jest usprawnienie właśnie tych służb, które mogą szybciej reagować, szybciej zlokalizować jednostki, jednostki które są na przykład w pobliżu jakiejś, y, jakiegoś zagrożenia i tam wysyłać odpowiednie służby. Również e, do tworzenia opracowań statystycznych są wykorzystywane e, dane adresowe. Tu może taki przykład e, z, z, geoportalu statystycznego, gdzie jest zobrazowanie odsetek budynków jednorodzinnych w ogólnej liczbie zamieszkanych budynków. I tu, gdzie widzimy mm, bardziej te województwa w po prawej stronie w kolorze fioletowym, mocno fioletowym, widzimy, że tutaj ten odsetek jest na poziomie 90, 92, 98%. Takie dane, e, to jest oczywiście przykład, tak? Co z tego wynika? Na chwilę obecną może e, dla nas jest to nieprzydatne, ale dla innych e, służb czy jakichś instytucji takie dane mogą mieć właśnie sporą wartość, ponieważ oprócz tego, że dają nam informacje Y, opisową, ale dają też nam lokalizację przestrzenną y, takich zjawisk. Warto też wspomnieć o aktualizacji spójności danych. Często jest tak, że y, słyszymy jakieś doniesienia, że ktoś zmarł, ponieważ karetka nie dojechała we właściwym czasie, ponieważ nie mogła odnaleźć adresu E, dlatego też e, my jako urząd kładziemy nacisk, żeby ten rejestr prowadzić e, jak najdokładniej, tak, żeby te dane były ze sobą spójne. Takim przykładem niespójności może być na przykład wprowadzenie ulicy. Jeżeli teraz rozporządzenie definiuje w części głównej wpisz Batorego, w części pierwszej wpisz Stefana, no to należałoby tak w ten sposób wpisać. Jeżeli zamienimy to, no to później inne systemy, które na przykład e, wyszukują po, e, po nazwie, mogą mieć z tego, z tego tytułu problem. Oczywiście, jak się projektuje e, takie wyszukiwanie, no to zazwyczaj, tak jak mamy na przykład w Google'ach, jakbyśmy nie wpisali czy tak, czy tak, to nam odnajdzie, tak? Więc projektując takie systemy też to trzeba uwzględnić, ale jeżeli będziemy mm, prowadzić ten rejestr od początku zgodnie, tak, mamy mniej tych problemów, które później mogą mieć mogą zaważyć na życiu bądź na życiu ludzkim. Oprócz tego adresy są wykorzystywane dla potrzeb firm e, opracowujących jakieś e, mapy papierowe, geoportale e, itd. Tak przez firmy kurierskie. Także szerokie spektrum zastosowania danych adresowych myślę, że chyba dzisiaj każdy, kto posiada jakikolwiek smartfon, to ma u siebie wbudowaną czy też e, wgraną aplikację nawigującą, dzięki której może mm, dojechać do celu pod warunkiem, że dane adresowe w tej aplikacji są, e, są aktualne, czy też dane, dane e, dotyczące ulic. Jeszcze na, na koniec wspomnę o wykorzystaniu w geomarketingu, tak? czyli geomarketing to inaczej mówiąc E, wykorzystanie narzędzi GIS, lokalizacji obiektów do, e, do sprzedaży czy dystrybucji jakichś produktów. Tak? Mm, te dane adresowe, jeżeli mamy powiązane z danymi socjodemograficznymi, z danymi statystycznymi GUS, e, z danymi o firmach, pozwalają tym firmom lepiej dostosować E, na przykład swoje produkty albo zlokalizować swoją kampanię promocyjną, e, zlokalizować placówki firmy, w których, e, znaczy placówki, gdzie mają otworzyć nowe firmy. Mm, okreś, pozwalają określić rejony działania swojego przedsiębiorstwa w odniesieniu do, do potencjału rynku i sieci dystrybucji. I przy podziale tych rejonów na takie jednorodne, zbliżone jednostki uwzględnia się pewne elementy, np. obciążenie pracą, potencjał rynku, zamieszkanie pracowników, a nawet zadowolenie przedstawicieli handlowych. Podam Państwu taki przykład. Mm, mój kolega jest właśnie przedstawicielem handlowym i mieszka w okolicach Warszawy, tam gdzie jest ten punkcik y, y, pomarańczowy, a jego obszar działania to jest y, Warszawa. Natomiast jego kolega z pracy mieszka koło Lublina. To zielona kropeczka. No i teraz e, zgadnijcie, kto ma obszar czerwony. Obszar czerwony ma właśnie jego kolega spod Lublina. Jest to odległość 150, około 150 kilometrów. Czy e, uwzględniono tutaj zamieszkanie pracowników albo zadowolenie przedstawicieli handlowych? Być może przedstawiciel handlowy lubi jeździć, więc nie ma problemu, prawda? Ale za benzynę kto płaci? Firma. Także y, przy, y, przy, przy właśnie takich działaniach uwzględnienie takich aspektów lokalizacyjnych również może się przełożyć na to, jak, jaka będzie y, działalność tej firmy. I to mojej strony teraz już naprawdę kończę. Dziękuję za uwagę.